मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा हुआ क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे न खाना इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी तू अपने पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट न जाएगा क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा Thank you. लो कुछ खा लो हवा और हवा का आदम से एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा और उसकी पुश्तों से इंसानियत एक दिन बरकत पाएगी